Neyse. Yeah. 13 hilarious sounds Turks make in conversation. Çevir. Çevir. 13 ses. Komik. Türklerin 13 yaptığı sesler <laughs> şey yaparken. Okay. Konuş. konuş, konuş, konuş. Şeyken. Neyse arka videoya geçelim arkadaşlar. E? Sohbetler için konuşurken. E? É. É. Yeah. é. So every language has all kinds of exclamations. Alt yazı var mı kanka? Emir baba. Yok dedi. That aren't actually words but obviously have a meaning. Think of wow, ew, And the Turkish language has them too. Here are some common sounds that we make in our conversations. Nasıl tatlı konuşuyor ya? E, e, e is the Turkish equivalent of so what? Ne? So, e? Baba, baba. Ben yarın sinemaya gideceğim. E? e. Param yok. Para verir misin? Ha, tamam. 50 TL. 50 TL. 50 lira verdik ya. Abi ben Eda evlenme teklif edeceğim. Hey. Hey. <laughs> So hey. this sound is used to get someone's attention. It's like saying hey, hey. but instead we say shh or shh. Ah, ben bakarım İffet. Şşt. Bana bak, Levuz'un ağzını topla lan. Disgusting. Eee. Eee. In English, we have ıy or E. You know when you see something disgusting you will be like ıy. Evet. Iy, ne yapıyorsun ya? Burnumu siliyorum. Git tuvalette sil git. Iy. This basically means no. no. So no. when you don't feel Bu, like saying bir dakika. hayır. Ama çoğu zaman da erkekler o ses yapmıyor iyi falan. Okay, iyi. Evet, evet, evet, sadece kızlar yapıyor. Evet, aynen. Yeah. Which is no. Just click your tongue and do this. Yemek yedin mi? Dışarı çıkalım mı? Sana vereyim mi? Aa kanka kanka papağan para. Var mı senin? Wait. <laughs> Um, she also, usually chalk up your life, you know. Even yeah. my girlfriend. Yeah. <laughs> you can walk away. If I'm saying no, no, no, no, or something. Do you have a brain? <laughs> no, I knew mm-hmm. See some Turkish uncles or aunties doing. It's just a way to show that they don't approve something. Yeah. rezillik rezillik. Rezillik. rezillik. be! Ch is a very short and effective word to express sadness or disappointment. Bana ne? Piyango çıkmadı bize. gitti bütün paralar. Gitti valla. You usually <laughs> use Very obvious. Çok belli ki yani şey yani kamera çekiyor diye biliyor yani evet. anladın ha, mı? Ha okey okey. yani şey diyeyim <laughs> Çok tatlı ya. You usually use to after you get some bad news. It's like you're spitting but nothing comes out of your mouth. To. Ahmet hasta olmuş anneanne. Tüh, İnşallah iyileşir. Aa, çok tatlı ya. Of. So we say of when we are frustrated or when we are unhappy about something. Kızlar çok bunu diyor. Can, bulaşıkları yıka. Of, of. anne, of. <laughs> in a different context, it can be used to show your amazement by something. Of. Of hatuna bak Bak be. Hatuna bak çok kabasın. Hatsuna. <laughs> Hatun. Yeah. Yeah, it's very common, guys. They use it all the time. And it's generally used to emphasize an emotion. Delirtecek bunu. Aa, laflara bak ya. <laughs> and just by changing your intonation, you can actually express different emotions with yeah. Ya. Sana hediye aldım. Ya. ya. Teşekkür ederim. <laughs> Annem hasta oldu. Ya. Çok geçmiş olsun ya. Ya. Ahmet Amerika'ya taşındı. Ya ne zaman? Ahmet Emre hatta Ya. ya geç kalıyoruz. İş. So we say ish. Bunu hiç duymadım ama. Evet, hurt. It's like saying ouch. İş. Aa, ben bunu hiç duymuyorum. Sence hangi fotoğrafın daha güzel? Beş ediyor. güzel. <laughs> Ah! Ye! Fena İyi, burada iğrenç çıkmışsın ama. ya güzel çıkmışsın güzel. <laughs> Ne kadar tatlı gülüyor ya. Be. So we usually use be after a verb to emphasize be, that we're angry or we cannot Ne oluyor be? Be, ne oluyor be? tamam be. Sus be. Sus be. Yeter be. Biraz saygılı davransana insanlara. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun? In a different context, it can also be used to indicate that you don't believe something. You think that the other party is exaggerating. Arkada jet. Hadi be. Hadi be. Ha? Ha? This sound is used to express the feeling of joy and improve as soon as something you desire happens. It's like saying yes, exactly. Ha? Ha? Yeah. Ha. Oldu yeah. mu? Çok az daha sola. Ha. Ha. Tamam, harika. Çok tatlı ama. Ya kız çok tatlı ya, yerim. ha. Tamam harika. <laughs> no, bu her yerde galiba bu. So this sound is generally used when you figure out something. It's like saying, oh, I got it now. Aslı neden üzgündü? Dün sevgilisinden ayrıldı. Sen çok kullanıyorsun. Ha, ah. o yüzden. This sound simply means yes. Ders çalıştın mı? Hı hı. Paran var mı? Mm -hmm. Also, we do <laughs> uh -huh, to show that we're listening to someone. Uh -huh. Uh -huh. Ama bu herkes kullanıyor bence Evet, ya. sadece Türkiye'de değil. Uh-uh. So, uh-uh means no. But be careful, this is different than uh-huh, which means yes. So, to say yes, you do mm-hmm or uh-huh. But for no, you do mm-mm. or uh-uh. The intonation. gördün mü? Uh-uh. <laughs> It's like Hayır. Vay! Why? Vay be aman. Why is like saying wow. Vay be am. So when you're surprised or amazed by something, you can say Evet yani wow. öyle diyorlar. Vay be am. Siz de yurt dışına herhalde. Evet, İspanya. Vay, çok sevindim. Mavi. Vay, vay, vay. Ah. Oh, yakışıyor. Vay. Ah! ah. ah. People making conversations. Let me know which one was your favorite. I hope you liked the video guys. If you liked it, don't forget to subscribe. Ah, video video. Türkişle. Yeah, Turkish I know this guy. With Turkish, yeah. I know him. But like, I Abuja said about his channel. Someone recommended his channel. Yeah, Tatilla sounds Turks making conversation. Evet. Ee, a uh, dahaki sefere görüşene kadar.